तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि सभी का एक ही शौक होता है कि हम भी जीएल विन करें लेकिन हम आज जिस मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ कि एक से ग्यारह तक ग्रांड लीग में सिर्फ आपका ही टीम होगा तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखना मैं ऐसे बात बताऊँगा जो कोई नहीं अभी तक बताया होगा और ना कोई बताएगा तो मैं जो बात अभी कहूँगा सारी बातें आप वीडियो को ध्यान से सुनना और इसके बाद आप एक से दो महीने में आपको पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा कि ग्रांड लीग की टीम कैसे बनाई जाती है और कैसे विन की जाती है ये देखते सौरभ सामाजिक हमारा ही है मैं तो दो तीन आईडी से खेलता हूँ इसमें कोई बात नहीं तो सबसे बड़ा सवाल है कि एक से दस तक ग्रांड लीग में हमारा ये टीम ऐसे कैसे हो सकता है तो बिल्कुल हो सकता है लोग लॉस कहाँ कर बैठते हैं देखा कि दूसरे लोग मनोजवा या फिर सनोजवा कोई भी नाम का लोग जीत लिया पाँच लाख दस लाख कोई दिखा देते हैं लोग उसी में चले जाते हैं और क्या करते हैं कि वो भी इन्वेस्ट अधिक कर देते हैं लेकिन यहीं पर तो वो लॉस कर जाते हैं आपका स्ट्रेंथ क्या है आपकी मजबूती क्या है आप अपने अनुसार ही खेलें यहाँ पर मैं पांच टॉपिक यहाँ पर लिखा हूँ एक से लेकर सारे टॉपिक पर मैं मैं यहाँ पर बात करूँगा कि क्या करें पांच टॉपिक के अलावे आपको किसी अन्य टॉपिक पर ध्यान नहीं देना है और आप आसानी से जीएल विन कर जाओगे दस दिन के अंदर नहीं तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपने ट्रिक दी पहले और अभी के तुलना में आपकी ग्रांड लीग की टीम क्या बन रही है मेरा एक टेलीग्राम चैनल है डोमेस्टिक पिलिंग ले में सर्च करके जुड़ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया लिंक के जरिए जुड़ सकते हैं वहाँ पर डेली ना डेली जीएल विन हो रहा है मैं सेम यूट्यूब टीम सेम जो मैं टीम देता हूँ एक टीम उससे कई बार जी विन हुआ अभी दो से तीन दिन पहले दो तीन दिन यानी कि देखा जाए दो तीन मैच में हम लोग का जी विन हुआ लोगों को लगेगा कि कैसे एक ही टीम देगा जी विन हो सकता है कोई ऐसा तो नहीं लेकिन हम जो हमारे साथ खेल रहे हैं तो उनको पता है तो आप भी अगर यदि खेलना चाहते हैं या फिर आप नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ के देखो रिसेंट क्या हमारी प्रदर्शन रही तो चलो कोई बात नहीं यहाँ पर देख सकते हैं एक पाँच नौ उन्नीस इस तरह करके हमारा जीएल में रैंक है और भी आपको दिखाते हैं एक तरह तो ये रुस्तम कुमार ये हमारा ही आइडिया है हमारे ग्रुप है चार से पाँच सभी मिल के खेलते हैं यहाँ पर एक से एक पैंतीस चौवालीस चौहत्तर एक सौ छत्तीस तो इस तरह के रैंक कैसे आते हैं एक पाँच नौ इस तरह कैसे आ जाते हैं पंद्रह इक्कीस चौबीस यार सारा टीम आप ही का अंदर रहेगा तो लोग का क्या होगा तो ऐसा हो सकता है टीम बनाने के एक दो छः ग्यारह इसमें तो सेम टीम मैंने दिया था सभी ने दिया एक एक तीन यहाँ पर ये मिनी जीएल का तो चलिए ज़्यादा मैं स्क्रीनशॉट दिखाता नहीं हूँ दिखा के फ़ायदा नहीं है आपको मेन मुद्दे पे बात के लिए चलता हूँ यहाँ पर देख सकते जी ए एक से दस रैंक तक ही आपका टीम कैसे रहे पहला टॉपिक यहाँ पर है किस टीम के विन करने के चांस अधिक है ये पहले आपको जानना होगा चलिए एक मैच के जरिए हम लोग एक उदाहरण के जरिए हम लोग समझते हैं चलो मान लो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच मैच खेले जाने वाला है इसमें सबसे पहला टॉपिक जो पांच टॉपिक मैं बोला महत्वपूर्ण अब ध्यान से सुनो मजा आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो मैच खेला जाएगा इसमें कौन सी टीम मजबूत है पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के घर पर ये मैच हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा एडवांटेज है इंडिया जाकर विदेश में खेलती है तो थोड़ा सा इंडिया के हारने के चांस अधिक रहते हैं अब आपको पता लगाना कि इस मैच में कौन कौन से इंडिया के प्लेयर है कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया के देख रहे हैं विराट कोहली नहीं खेलने वाले थोड़ा सा यहाँ पर वीक नज़र मुझे आ रहा है फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ वर्नर नहीं खेल रहे थोड़ा सा तो इस तरह करके देखना इनके अलावा अभी दो मुकाबले खेले गए तो दोनों में कौन सी टीम ने विन किया ये आपको स्कोर कार्ड देखना है दूसरा कि कौन सा प्लेयर चल सकता है ऐसा पिच का कंडीशन क्या ये तो आपको भली भांति पता करना ही है तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा लगा लेना है कि लगता है ऑस्ट्रेलिया के विन करने के थोड़ा चांस अधिक है इंडिया के मुकाबले तो हमें अगर यदि प्लेयर पिक करना है ग्यारह प्लेयर तो पिक करना है तो इसमें से अधिक जो है प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के ही लेने की कोशिश करेंगे अगर यदि आपको लगता है कि इंडिया के विन करने का चांस है तो इंडिया के एक प्लेयर या दो प्लेयर जितना प्लेयर हो सके आप अधिक लेने की कोशिश करेंगे जैसे चलिए देखते हैं यहाँ पर जैसे मैं अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को विन करने के चांस अधिक है तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मैंने कितने बल्लेबाज लिए यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे बल्लेबाज को ले लिया अधिकतर गेंदबाज को लिया इसका मेन मकसद है कि ऑस्ट्रेलिया अगर यदि विन करेगी तो यहाँ पर उनके ऊपरी क्रम के बल्लेबाज अधिक पॉइंट देंगे और गेंदबाज का चलना काफ़ी ज़रूरी है तो मैंने ज़्यादा प्लेयर उनका पिक कर लिया और इनका प्लेयर कम पिक कर लिया तो इस तरह से आपको टीम बनाना है दो से तीन टीम ग्यारह टीम इसी तरह से एक एक प्लेयर रोटेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अन्य प्लेयर को लेंगे कैप्टन वॉज सेम रहने देंगे इस तरह करके आप ग्यारह टीम क्रिएट करेंगे वो भी ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में तो चलिए पहला मुद्दा हम लोगों को समाप्त हुआ कि किस प्रकार हमें पता करना है कि कौन से टीम के विन करने के चांस है और उन्हीं के अधिक प्लेयर लेंगे हो सकता है छः प्लेयर हम ऑस्ट्रेलिया के ले लें यहाँ पर मार्कस हैरिस खेलते हैं तो मार्कस हैरिस को ले ले ऊपरी क्रम पर आएंगे तो ऐसा करके हम टीम बनाएंगे तो हमारी टीम आगे जाने के चांस काफ़ी अधिक रहेगी अब चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक पे बात करते हैं वो टॉपिक है ज़बरदस्त अब यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है कि ग्यारह टीम हम कैसे बनाएं सबसे पहले तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं जिस मैच में ग्यारह टीम लगाने जा रहा हूँ उन उस मैच में लाइनअप कितनी देर पहले हो जाती है या फिर आपकी तैयारी कैसी है अगर यदि लाइनअप आउट हो जाए और आपके सारे प्लेयर खेल रहे हैं तो क्या आप चेंज फिर भी करना चाहते हैं बिल्कुल मत करना खुद से पहले टीम बना लो जो प्लेयर नहीं खेल रहा है उन्हें आप चेंज करें वरना सेम टीम रहने दे और लाइनअप काफ़ी पहले होना चाहिए अगर यदि आपके तीन से चार प्लेयर नहीं खेल रहे हैं तो आप ग्यारह टीम एडिट नहीं कर पाओगे यहाँ पर लॉस कर सकते हो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी ग्यारह टीम बनाने से चलिए ड्रीम इलेवन में जाकर हमको ड्रीम इलेवन के जरिए समझते हैं बेहतर जीएल टीम बनाने को ग्यारह टीम अगर यदि आप बना रहे हो तो सबसे बड़का सवाल जो है वो है कि आपका फर्स्ट टीम किस प्रकार हो रहा है फर्स्ट टीम के अनुसार ही आपका ग्यारह टीम जाएगा बस थोड़ा थोड़ा चेंज होकर अगर यदि आपका फर्स्ट टीम गड़बड़ है तो आपको ग्यारह टीम आपका खराब हो सकता है और विनिंग से भी आप बाहर हो सकते हैं एक रुपया भी आपको नहीं मिल सकता है मेरा कहने का मतलब है कि आपको फर्स्ट टीम पूरी तरह एनालिसिस के साथ बनाना जैसे कि आपको बताते हैं यहाँ पर टीम पेन बढ़िया है विकेट कीपिंग टीम पेन को लिया जो बेहतर है पहले उनको पिक करो रिस्क अभी नहीं लेना ग्यारह टीम बना रहे हैं ना तो आगे अभी देखेंगे चलो स्टीवन स्मिथ बढ़िया है अजिंक्य रहने बढ़िया है से लबुस चगने बढ़िया है रोहित शर्मा बढ़िया है इस तरह करके जाना है आर अश्विन रविंद्र जडेजा यहाँ पर बढ़िया है तो मैं पिक करूँगा इनके अलावा मिचल स्टार काफ़ी बढ़िया है जसप्रीत बुमराह को हम यहाँ पर पिक किया अभी यहाँ पर माइंड में आने ही नहीं देना है कि हमें रिस्क लेना रिस्क नहीं लेना हमें सिर्फ चुनना है जो प्लेयर बढ़िया बढ़िया है तो बढ़िया है नाथन लियोन को यहाँ पर पिक मैंने कर दिया अब यहाँ पर पेट कैमिन्स को यहाँ पर पिक किया अब हमें लगता है कि सारे बढ़िया प्लेयर पिक कर दिए अब फर्स्ट टीम अब यहाँ पर मान के चलो कैप्टन बॉयस हम सेम दे देते हैं कैप्टन हमारा हो गया मार्कस लबुस चैगने वॉयस हो गया मेरा आर इसमें से आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि इस मैच में कैप्टन वॉइस के लिए सबसे बढ़िया चॉइस क्या है चलो अगर यदि आपके माइंड में अन्य आए तो अन्य बात है मेरा माइंड में चलो आया मार्कस लबुचंग चंग रविचंद्र अश्विन अब ग्यारह टीम कैसे क्रिएट करना है इसमें से आपको ढूंढ रहा है कि कौन सा प्लेयर हमारा कमजोर है कैप्टन भाष अभी छोड़ दो कैप्टन भाष चेंज नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे कैप्टन भाष सेम रहने दो अब मुझे हल्का सा लग रहा है कि नाथन लियोन के जगह अगर यदि किसी अन्य को ट्राई करे तो हो सकता है चलो दूसरा टीम बना लेते हैं नाथन लियोन अगर यदि मुझे गड़बड़ लग रहा है तो कौन अच्छा लग रहा है कौन सा प्लेयर बने चलो हमको लगा उमेश यादव बेहतर है उमेश यादव बस एक टीम क्रिएट कर दिए दो टीम हो गया अब यहाँ पर उमेश यादव को हम यहाँ पर तो पिक कर लिए अब आपको फिर चलना है अपने फर्स्ट टीम पर ही अब इसमें से आपको कौन सा गड़बड़ लग रहा है चलो मान के चले हमको गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर रोहित शर्मा की थोड़ा फ्लोप जा सकता है तो रोहित शर्मा के पास हम लोग चलते हैं इन्हें ड्रॉप कर दिए हमें लगता है कि शुभमन गिल अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर शुभमन गिल लेके ये हमारा तीसरा टीम बन गया अब ये जो तीसरा टीम बना तो आप क्या करेंगे अब कौन सा प्लेयर नहीं चलने के लायक है नहीं अभी क्या उमेश यादव आपके माइंड में आया था कि उमेश यादव काफ़ी अच्छा है तो अभी इसी टीम में रोहित शर्मा को ड्रॉप करके शुभमन गिल को यहाँ पर पिक किया तो इसी टीम में हम तो नाथन लियोन की जगह उमेश यादव भी ले सकते हैं यानी कि ये टीम पसंद आई तो उमेश यादव को क्यों भूल गए वो भी तो आपके पसंद थे तो उमेश यादव को पिक करके ये हमारा चौथा टीम बन चुका है अब आपको कैप्टन वॉइस चेंज नहीं करना है क्योंकि कैप्टन वॉइस कब चेंज करना है उसके बारे में बताऊंगा कि कैप्टन वॉइस कौन से मैच में चेंज करने चाहिए कौन से मैच में सेम रहने देने चाहिए अगर यदि ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपको लग रहा है कैप्टन वॉइस कभी ये निकल सकता है तो ये चार टीम हम क्रिएट कर लिए अब चारों टीम में एक बार हम कैप्टन दे देते हैं अजिंक्य रहने को ये हो गया आरश्विन वॉइस है उमेश यादव है इनके अलावा मैं अब अजिंक्य रहने को ही कैप्टन रहने देंगे और इनके जगह मैं ले लूँगा उमेश यादव की जगह नाथन लियोन का अब यहाँ पर मैं हमारा क्या था रोहित शर्मा था शुभमन गिल की जगह तो शुभमन गिल की जगह मैं रोहित शर्मा ले लेता और कैप्टन हमारा क्या होने वाला इस बार रहाने ये सेम टीम में कैप्टन था मार्कस लबुचक ने लेकिन हो गया तो इस तरह करके आप ग्यारह टीम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं लेकिन आपको पूरी तरह बताऊंगा कि कैप्टन वॉइस कब चेंज करना चाहिए और कब सेम रहने देना चाहिए ग्यारह टीम में कैप्टन वॉइस सेम तो चलिए तीसरा टॉपिक पर नज़र डालते हैं थोड़ा सा माइंड फ्रेश के लिए मैं दिखा दूँ वोमेन मैच में मैं रैंक वन भी आया था यहाँ पर देख सकते हैं आप आप अपने अनुसार अंदाजा लगा सकते हैं चलिए देखते हैं तीसरा टॉपिक कैप्टन और वॉइस पर रिस्क कैसे ले और कब ले ये सबसे बड़ा चॉइस है लोग क्या करते हैं ग्यारह टीम बनाने में कैप्टन वॉइस ग्यारहों में चेंज कर देते हैं या फिर क्या करते हैं कि सेम ही रहने देते हैं तो कब ऐसा करे और कब ना करे चलिए ड्रीम इलेवन के टीम के माध्यम से समझते हैं मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते भाई दो लाख लॉस में हूँ चालीस हज़ार लॉस में हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता कि यार खेलने का नज़रिया ही कुछ और होना चाहिए मैं काफ़ी वीडियो और बनाने वाला हूँ कि आप स्मॉल लीग के लिए कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हेड टू हेड खेल रहे हैं यार हेड टू हेड मैं बनाऊंगा एक वीडियो तो आपको बताऊंगा अभी मैं बोल के फ़ायदा नहीं तो चलिए हम मुद्दा था कि कैप्टन और वॉइस कब सेम रहने दे और कब रिस्क ले अब यहाँ पर आइए मैं बात करता हूँ ऐसे मैच में इस मैच में हमें ऐसा लग रहा है कि कैप्टन वॉइस हमारे लिए सटीक नहीं है अजिंक्य रहाने अगर यदि जीरो पे दोनों टाइम आउट हो गए तो हमारे लिए मुश्किल हो सकता है और अश्विन बेहतर हो सकता है लेकिन इनसे बढ़िया मार्कस लबुस चगने भी हो सकता है रोहित शर्मा भी हो सकता तो ऐसे स्थिति में आपको तीन से चार टीम क्रिएट करना चाहिए और कैप्टन वॉइस लगेगी जैसे जडेजा निकल सकता था जडेजा कैप्टन वॉइस रहने दे वॉइस रहने दे अश्विन लग सकता है रोहित निकल सकता है कैप्टन तो रोहित कैप्टन वॉइस अश्विन या फिर जडेजा वॉइस रोहित इस तरह करके आप कैप्टन वॉइस चेंज कर सकते हैं इसमें जिसमें मुझे लगे कैप्टन वॉइस ये सेफ नहीं लग रहा है लेकिन ग्यारह बाईस टीम हो एक सौ टीम हो लेकिन कैप्टन वॉइस सेम रखे वो मैच क्या होना चाहिए तो चलिए आपको दिखाते हैं वोमेन मैच या फिर डोमेस्टिक कोई मैच हो ऐसा मैच जो काफ़ी कम लोगों को पता रहता है इसी मैच हम लोग तो काफ़ी खेलते हैं यहाँ पर माने चलो वोमेन मैच में मुझे लग रहा है कि कैप्टन वॉइस का ऑप्शन यहाँ पर दो से तीन है एक जीमा रोद्रिगोज दीप्ति शर्मा राधा यादव इन सभी को हम कैप्टन वॉइस बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या होने वाला है जीमा रुद्रीगोज या दीप्ति शर्मा इनके अलावा यहाँ पर अगर यदि वोमेन मैच में आप कैप्टन वॉइस चेंज करते हो तो लॉस हो जाएगा तो आपको करना क्या जैसे कि जीमा गोज कैप्टन और वॉइस होने वाला है तो हम यहाँ पर देखते पहले क्रेडिट का प्रॉब्लम हम किसी अन्य को पिक कर लेते हैं इनसे कोई बात नहीं मान के चलो कि कैप्टन हमारा होने वाला है दीप्ति शर्मा और वॉइस जिमा रोद्रिगोज इनके अलावा मुझे एक से दो लग रहा है लेकिन मैं उन पर नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि बेहतर इन दोनों से बेहतर कोई नहीं हो सकता तो ग्यारह टीम में हम क्या करेंगे सिर्फ प्लेयर रोटेट करेंगे कभी अरुण धत्ती रेड्डी की जगह मैं किसी और को ले लूँगा या फिर भी भनीता की जगह किसी अन्य को ले लूँगा पी राउट की जगह किसी अन्य को इस तरह से क्रिएट करते करते ग्यारह से बाईस टीम क्रिएट करेंगे लेकिन कैप्टन वॉयस हमारा सेम रहेगा क्योंकि ऐसे मैच में हम चेंज नहीं कर सकते डोमेस्टिक मैच में भी एक से दो ऐसे प्लेयर होते हैं जो ओपन आते हैं और ओवर भी करते हैं तो उन्हीं के ऊपर हम लोग कैप्टन भॉस पर निर्भर रहना चाहिए ना कि कैप्टन भॉस अगर यदि आप कैप्टन भॉस चेंज करोगे तो आप ज़्यादा टीम नहीं बना पाओगे और परफेक्ट टीम नहीं बना पाओगे तो इस तरह से आपको टीम बनानी है अगर यदि किसी मैच में देख ले कि सोफिया डिवाइन एलिसा पेरी ये दो दिख जाए तो आपको इन दोनों के अलावा किसी अन्य पे जाने की ज़रूरत नहीं एलिसा हेली हो मेग लेनिंग हो क्योंकि ये लोग सिर्फ बल्लेबाजी करती हुई नजर आएंगी अगर यदि किसी कारण वो जीरो पे आउट हो गई तो आपका टीम वहीं पे लॉस हो जाएगा और पूरा लॉस हो जाएगा ग्यारह टीम में लेकिन यहीं अगर यदि सोफिया डिवाइन और एलिसा पेरी को कैप्टन भाज बनाते हो अगर यदि दोनों जीरो पे आउट हो गया तो कोई बात नहीं चार ओवर की आपको गेंदबाजी करके देगी अगर यदि टी ट्वेंटी है तो वन डे रहेगा तो दस ओवर ये तो आपको ही पता है तो ऐसे प्लेयर पर कैप्टन भाज आपको सेम रहने देना चाहिए और ग्यारह टीम खुद क्रिएट करना चाहिए ताकि कैप्टन भाज पास आपका अगर यदि चल गया सोफिया डिवाइन और एलिसा पेरी के चलने के चांस काफ़ी अधिक है तो ऐसे काफ़ी प्लेयर है ऐसा ना कि सोफिया डिवान और एलिसा पेरी तो अगर यदि कैप्टन भास आपके काफ़ी बढ़िया निकल गया तो आपके एक ना एक टीम तो रैंक वन आ ही सकता है और अगर यदि एवरेज पॉइंट सारे प्लेयर दे दे तो आपको एक से दस तक आपका ही टीम होगा और किसी अन्य का नहीं तो इस कारण से आप टीम क्रिएट करें कैप्टन भाज पे ज़्यादा रिस्क ना ले रिस्क तब ले जब लगे कि कैप्टन भाज के ऑप्शन सेफ नहीं है लेकिन ऐसे मैच में आपको कैप्टन भाज चेंज बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो आपको समझ में आ गई कि कैप्टन भाज पर रिस्क कब ले और कब रिस्क ना ले यहाँ पर चौथा और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किस किस प्लेयर पर रिस्क ले सबसे बड़ा सवाल है कि कोई क्या करते हैं कि रिस्क ले लेते हैं किसी प्लेयर की ये नहीं चल सकता और वो अगर यदि पचास से साठ रन मार देते हैं तो यहाँ पर लॉस हो जाता लेकिन रिस्क ले प्लेयर पे रिस्क तो आपको लेना होगा अगर यदि फेंटेसी गेम खेल रहे हो तो, तो किस प्लेयर पे रिस्क ले चलिए हम लोग टीम के माध्यम से समझते हैं ड्रीम इलेवन टीम बनाने वक्त तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दस प्लेयर ही पिक किया यहाँ पर क्रेडिट की भयंकर प्रॉब्लम आ रही है यानी देखा जाए तो काफ़ी भयानक छः पॉइंट फाइव क्रेडिट मात्र बच रहे ऐसे में कोई प्लेयर पिक हम नहीं कर सकते तो हमने यहाँ पर बेहतर प्लेयर तो पिक कर लिया अब यहाँ पर सवाल है कि किस प्लेयर पर रिस्क ले कब जब क्रेडिट की आपका प्रॉब्लम हो तब आप रिस्क ले ऐसा ना कि क्रेडिट का प्रॉब्लम ना हो और फालतू में आप किसी अन्य प्लेयर पर रिस्क ले ले और वो पचास रन या फिर दो विकेट तीन विकेट ले जाए यहाँ पर आपके लॉस काफ़ी हो जाएंगे तो इन बात को आपको ध्यान रखना है जब क्रेडिट का प्रॉब्लम हो अब हमें यहाँ पर क्रेडिट की जब प्रॉब्लम हो रही है तो हमें रिस्क लेना चाहिए कहाँ तो वो लेना चाहिए सिर्फ जो बल्लेबाजी करती है अगर यदि ऑलराउंडर पे आप रिस्क लेते हो तो आप बल्लेबाजी अगर यदि वो जीरो पे आउट हो गई तो आप सोचोगे कि चलो हम बच गए लेकिन नहीं वो फिर गेंदबाजी करेगी तो यहाँ पर ऑलराउंडर पे रिस्क हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए अब बात करते हैं कि गेंदबाज और बल्लेबाज गेंदबाज पे आप अगर यदि रिस्क लेते हो तो आपको चार ओवर यानी कि अगर ये टी है तो चार ओवर और यानी कि वनडे है तो दस ओवर यानी कि आपको उतने ओवर आपको वेट करना जितनी बार वो गेंद फेंकी आप पे डर बना रहेगा कि इस बार विकटे ना ले ना ले तो इस तरह करके अगर यदि लास्ट गेंद में भी वो विकटे ले जाती है तो आपका लॉस हो सकता है लेकिन यहीं अगर यदि हम बल्लेबाजी जैसे देखा जाए पीर आउट यहाँ पर बल्लेबाजी ये सिर्फ करेगी आपको पता है और ये पता तो होना ही चाहिए अगर यदि ये किसी कारण से एक गेंद पे आउट हो गई तो आपके विन के चांस पूरी तरह हाई हो गए यानी कि आप विन कर सकते हो अगर यदि पहला गेंद पे रन नहीं आउट हुए अगर यदि तीन रन पे है चार रन पे है इस तरह कर चौदह बीस रन के अंदर भी अगर यदि ये आउट हो गई और आपने इनके बदले जिस गेंदबाज को पिक किया वो एक विकटे भी ले गई लास्ट गेंद पर भी तो आपका मेकअप यहाँ पर हो जाएगा तो आपको रिस्क कहाँ लेना चाहिए बल्लेबाजी सेक्शन पे लेना चाहिए और वो भी ये आपको समझ होनी चाहिए कि ऐसा बल्लेबाज जो आउट जल्दी हो सकती है हार्ड हिटिंग जो ज़्यादा करते हैं उनके आउट होने के चांस काफ़ी अधिक रहते हैं जैसे हम लोग बल्लेबाजी में देखते हैं कि कोलिन मुनरो क्रिसलिन ये सब बल्लेबाज क्रिस गेल ये सब बल्लेबाज क्या करते चलते हैं तो काफ़ी धमाकेदार नहीं तो वो जीरो पे आउट हो जाते तो ऐसे प्लेयर पे रिस्क लेना चाहिए तो हमें कौन से प्लेयर पे रिस्क लेना चाहिए बल्लेबाज पे आप अब यहाँ पर क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें लगता है कि पूनम राउट यहाँ पर आउट हो सकती है वो भी काफ़ी सस्ते तो यहाँ पर पूनम राउट को यहाँ पर छोड़ दिया और यहाँ पर मैं एस गौडा को यहाँ पर पिक कर लिया कर लिया और इनके अलावा एक गेंदबाज को मैं यहाँ पर पिक कर लूँगा जो खेलेगी चलो मान चल डी डुट्टा को यहाँ पर पिक किया हूँ अब यहाँ पर मैं यही चाहूँगा और आप लोग भी जो भी टीम बनाएंगे भगवान से दुआ करेंगे कि पी राउट जीरो पे आउट हो जाए और जैसे ही वो जीरो पे आउट होगा तो आपको सारे ऐसे आसानी से विन हो जाएंगे इनके अलावा जीएल में रैंक आपका आगे जा सकता है अगर यदि ग्यारह टीम लगाए हैं तो बिल्कुल जा सकता है ग्यारह में अगर यदि आप रिस्क लिए होंगे तो तो ऐसे टीम बनाने वक्त रिस्क लेना कि क्रेडिट का प्रॉब्लम ना आए और फालतूल में कोई बड़े बल्लेबाज को आप छोड़ दो और लॉस कर जाओ तो आप सेफ टीम से भी जीएल विन कर सकते हो ऐसा नहीं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रिस्क लोगे तभी जीएल विन करोगे ऐसा नहीं रिस्क कौन लेता आपको लग रहा है कि ये प्लेयर बढ़िया है और काफ़ी बेहतर है तो आप उन्हें अवश्य पिक करें रिस्क लेके क्या फायदा तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखोगे तो जीएल में काफ़ी बढ़िया रैंक ला सकते हो इनके अलावा भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो टीम बनाने में ग्यारह टीम तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं मैं उनका जवाब देता हूँ और बहुत सारे लोगों को मैं दिया भी लास्ट और आखिरी सवाल ये है कि कॉन्टेस्ट कौन सा ज्वाइन करें ये तो इजी है आपको मैं बता दूंगा कि आपके बजट पर निर्भर करता है आपके पास क्या पैसा है कितना आप आप लगाने के लिए सक्षम है आप ड्रीम इलेवन पे लॉस पे हो या प्रॉफिट पे हो तो चलिए बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम के ही जरिए अब यहाँ पर देख सकते हैं ग्रांड लीग का टीम यहाँ पर दिया हुआ है कई प्रकार का ग्रांड लीग का टीम दिया नौ सौ निन्यानवे एक सौ पच्चीस एक सौ निन्यानवे तो आपको बता दूं कि अगर यदि ग्यारह टीम आप लगाते हो जितने रुपये अधिक वाले में उसमें एक वन रैंक आने के चांस आपके काफ़ी अधिक है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपके पास बजट क्या है अगर यदि आपके पास ज़्यादा रुपया नहीं है अगर यदि आपके पास चार सौ रुपया मात्र है तो आप पच्चीस रुपये वाले ज्वाइन करें ताकि आपको ग्यारह टीम अगर यदि लगाते हो तो दो रुपया ही लगेंगे और आप दस हज़ार तक ले सकते हैं या फिर यहाँ पर देख सकते हैं एक लाख बत्तीस हज़ार टीमें तो एक लाख तक रुपये भी ले सकते हैं मात्र पच्चीस रुपये में तो आप यहाँ पर लगा दिए लेकिन आपको कितने यहाँ पर प्लेयर टीम से आपको लड़ना होगा यहाँ पर देख सकते हैं एक लाख बत्तीस हज़ार टीम से आपको लड़ना होगा यानी कि इतने सारे लोगों को आप मात देकर रैंक वन आ सकते हैं तो आपकी टीम काफ़ी अधिक अच्छी होनी चाहिए तो क्योंकि आपके बजट कम लगे हैं तो कम लगे हैं तो इतने सारे आपको मेगा ग्रांड लीग में आपको मिल ही जाएंगे अगर यदि यहीं आपके अगर यदि बजट अधिक है पैसा अधिक है अगर यदि आप ग्यारह टीम एक सौ निन्यानवे रुपये या फिर नौ सौ निन्यानवे रुपये अगर यदि लगा देते हैं तो यहाँ पर मात्र दो हज़ार टीम है वहाँ था एक लाख बत्तीस हज़ार टीम और यहाँ पर मात्र दो हज़ार टीम तो दो हज़ार टीम में आपको रैंक लान वन लाना आसान है लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यदि लॉस हो गया तो आपके काफ़ी रुपये लॉस हो सकते हैं यानी करीबन ग्यारह हज़ार रुपये लॉस हो सकते हैं लेकिन वहीं अगर यदि पच्चीस रुपये वाले ग्रांड लीग खेलते हो तो वहां पर आपको दो सौ पचहत्तर रुपया ही लॉस हो सकता है लेकिन वहां पर रैंक वन लाना आसान नहीं होगा लेकिन नौ सौ निन्यानवे रुपये वाले में रैंक वन लाना आसान होगा तो सबसे बड़ा सवाल है कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने वक्त ये हमारी समझ होनी चाहिए कि हमारे पास पैसा क्या है और जिस मैच को हम खेल रहे हैं उसमें हमारा विन करने के चांस अधिक है या फिर कुछ ऐसे प्लेयर होना चाहिए जो हमें लगे कि वो आज अच्छा कर सकता है और उनके बलबूते हम लोग विन कर सकते हैं तो आप इन्वेस्ट अधिक कर सकते हैं वरना आप छोटा सा रकम से ही आप बड़ा ग्रांड लीग विन कर सकते हैं तो मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करता हूँ और आपको बता देता हूं कि अगर यदि ग्रांड लीग में ग्यारह टीम खेलना चाहते हैं इनके अलावा कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हो ये हमारा टेलीग्राम चला है डोमेस्टिक प्लेइंग यहाँ पर डेली कोई ना कोई ग्रांड लीग विन करा मैंने कई बार